server to. Dark Lord, gagi! Dark Lord! Sinali nila Dark Lord sa ako sa... Una ako kayo! Una ako kayo! Uy, kawawa! Food Kawawa naman itong taga Dark Lord, uy! <laughs> Dark Lord, una ako kayo! Sasabihin yan. Sasabihin niya mga whales, yung palaban natin. Mga whales. Yeah. Oo, oh, tayo na, inunahan ulit tayo ng bad trip. Fine. Oo. Ba't sinahan niyo sila ko naman? Ay, one on one kaya. Di, di ako mag-isip ha. Kayo na bahala dyan. Kawawa naman, uy. Hehehe. Kunin na yan eh. intro voice. GG, tika. Sayo na lang ako dito. Yan. Go, go, go, go! Palakpak ka lang ako. Gagi! Low lang, awa talaga si Rock. It's not. 46, sakto lang. One week? rating. Oh, diba nung naglaro tayo, natin yun, one month. Bagay pa nga yun. May lista nyo lang pare ah. Oo. Okay, hindi. Wala, one month po. Ano ito mga... May streamer ba dito? Oo, oh, alam mo streamer. Ano, pare? Okay, wala ng streamer. Pag hindi ko talaga ayaw mag, ah, nag-ano. Eh, naka-auto lang ako ha. Ah. ah. Ano talaga eh. Talagang cannot be yung ano. Rayo kaya mag-date Oh, patay. Talaga, oh, nag-ano lang ako. Oh. nai-stun naman. Talaga, oh, ano talagang pangit. Hindi ka makagalaw ng maayos dun. Oo, hindi ako magalaw maayos. Talagang ano lang siya. Naka... Try ko mag-data. birthday ng ano. God, naman mo. Yung mukha malag. Kaya mukha na parang. Ito yung praise. Ito. Ano, ano ko? Hindi ko ang maano eh. Ito, ito yung praise. Yan, sinasilence ko. Napabayaan ko lang. Nakaano lang ako yo. Auto lang ako. Hindi ko alam sino yung inahabol ng character ko. Buhay pa ba ako? Buhay pa, buhay pa. Wala, patay na yung priest. Patay na yung priest. Ah, ay, buhay pa ba? Oh, buhay, buhay ka. Buhay. Ay, bago, nakapatay pa. <laughs> nakapatay ka. Ayos ah. Ayos. Um, kasi nag-ano yung ba't ganun? Baka dahil sa ano, pre, Discord. Oo, may... Medyo, ano, hindi kaya. Solo ko lang naman connection ko, wala man. Hmm? Ba, ano na siya, mabalik-balik eh. O ba po, met? Ayun na, di na. Babi, gumay. Eh. Sabihan nyo na lang ako kung gumagalaw. May nakakatulong ba yung karakter ko? May binabanata. Teka, ba? na... Nabayaan ko lang eh. Mas oh. ang giniklik ko lang pat. <laughs> Uy, na ako kayo, naka-cloud control ng wizard. Takbo ka muna, Night. Larp! Okay. Namatay ba ako? Hindi talaga, wala talaga, ano, ba, ba comment ako. Wala, mamamatay ka na. Wait lang ha. Hindi kita maabutan. Sige lang. Wizard pala, ano, life, China Hill Wizard. Tinatawag ko naman yung sniper eh. may natutulong ba yung character ko? Kanata mo lang yung wizard. May natutulong ba? <laughs> Wala talaga yun. Eh, oh. Hindi ko nakikita yung character ko eh. t ay para nakatambay. ay, gumagalaw yung ano mo, karakter mo. Gumagalaw naman. Oo. Mabawi sila. Eh, I-FF ko na yung pare. Tara, tara, FF. Kaya naman yata na yung ano eh. Kaya mo ba? Hindi ko nakokontrol yung character ko ko. Ano? Naka-auto yung character ni Kush. Literal. No. Kaya ko naman eh. Magapang na eh. Naka ano lang siya Shit, wait, Mag wait. Mag-disconnect ako sa ano ah. Mamamatay na mag... ako yung ano, yung Wiz. Pa. Yung Wiz. Yate, yawa na Wiz. Hindi ako makapag-skill dahil sa Wiz. Sige, yung wish sa akin. I-hold nyo yung ano, yung wish. Kasi ano, kasi yung ano, yung wish niya yung mag sa, ano sa'yo left to? Ma, ano? Lagi lang sa'yo yan. Kaya 4v5 tayo eh. Mahirap yan. ano, like, mahirap kasi kami ito, nagpa-firewall. Tinatawa ko naman yung sniper eh. Ibu, mapanat ba sa'yo? Yung ano, yung... Yung white... Yung know, ah, White, white Smith. Ang bala sa White Smith. Ulit ba? O, ano, pulan. Ano ba? Pag ba na-stun, nagkakaroon ng additional damage? Oo. Ah, kaya pala. natutulungan ka, wait, Ilang percent? Di ko sure. Okay, kaya pala. nasa na yung... Nasaan ba yung ano? Pare, punta ko sa kaya. Yung wizard ano, ah. pina ang kulit naman. Basta wizard lang, walang damage yung ano, walang damage yung white whitesmith nila. Ano lang ako? Wizard lang talaga. Hold nyo yung wizard. LARP! Ako na sniper eh. Patay ka ngayon. Sige, patay ka. Ay ka. Hirap naman hmm, mahil itong si Larp. Hindi, kasi ito hindi na Nagwan na lang kami ng wizard. Oh. Bahala na kayo dun sa pare. Nagwala naman na kami ng wizard. Sige. Okay na, pare na tayo, ano? Yes. Yung... Ito yung pare, ito yung pare. Sige, ano, B. Oh, dali, naligaw na yung wizard yun na nasa akin. Sa akin yung ano, white with tsaka LK ah. Hmm. Iwalay ko sa'yo. Hmm. Ramolar. Hindi, nasa akin yung ano, white saka LK. Ito lang. Park tayo. Dapat na ba na-reach mo yung ano? Hindi ka na naman yata ano eh. 59, konti. With Lord. Ito, nandito na ako sa pare. Ay, nasa si ano, Wemix na mabawasan. Dito mayroong may wizard dito. Hala, hala, hala. Uy, uy, uy, mamatay si Wemix. Mamatay. Nalalayo ko sa kanila. Dep muna, dep. Yeah. Wizard. Takbo. Palight muna ako. Pinhabol ako ng mga fans. Takbo, takbo. Tara, Jess. <laughs> Hindi makakatakbo sa atin. Bakit? Ano, tampak na pala. Oh. Ang sa akin, pare. Tapos-tapo eh. Hmm. Oo. Oh. Akin ako. Okay, hindi pa yan. Takbo! Okay, tatakbo pa. Ayan, patayin natin ah. yan. Hindi makakulit. Pare, wala na pare. Patay din naman yung pare. Patay yung win. Unahin nyo yung win. Nice. Wala na ng pagka. Ito pa rin ang pare nila eh. Saan ka lang? Kaya walang kwenta eh. Inold. Kaya hindi na nakasama. LOL. Ay, hindi ko kapatid. Eh, bela <laughs> tayo. Ano yung wheels, ano? Saudi, Saudi boys. <laughs> Kada sahod, top up. You know? Oh, matatag to mga Dark Lord na to ha. Ah. <laughs> Ay, puta, ina yan. If pinapagod. Ay, nagaganti ko dito. Sasabihin nila, puto, wish yung kalaban natin. Putang ina. Sayawang ka <laughs> na natin. Oo, oh, wish to. Hindi, pinala tayo yan doon. May kumain senyo. Level 8, 7 to. You know, wish to. Putain na. Yung mo may nakablo sa kanila oh. may naka-gold, naka-gold. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Dangerous <laughs> to. Please, laging ganun. Oh, yeah, level 40 na rin. Ground. Natawa na lang. Ayun na. Nawan na siya. Ano. Hala. Oh, patay yan. Patay yan. Putain. Nabutan eh. oh, <laughs> Sandali, Ayun na. Ah, mo. Intro voice. Intro voice. Nag-off <laughs> screen. Reklamador mga intro voice. Eh, mga second job na yun, no? Putik. Wala na naman. Ba't parang wala nang ibang sub-server? Balahala na nakita. 400k, medyo malambot pa yun, pare. Ang baba ng hilong pare. Siguro kaya niyo to. Eh, pala, mababa. Eh, mababa rin talaga. Ang iba eh. Mahina, mahina. Mahina. Mahina nga to. Cortez, pula na yung ano. Comfort na nababa. Ay ko na dito gago. Naipit ako ng wizard dito. Gagi ah, sakit gago. Sa base ko. Namamatay na pare. Ano? Please ba, makain. Ah, okay na. Matay na yan, matay na yan. Okay, wizard na. Nasa inyo yan. Ah, nagulo naman. Then na. Ay na yung wizard, eh. kinontrol ako eh. Ang ina mo, wizard ka! Dududududun! Hated! Iwanan nila yung pari. Ang puti pa, mapatay ako. Mga inutil eh. Iwanan nila yung pari nila. Pumunta sa akin yung wizard sa sniper. natin yan. No, no, no, no, no. Ay, nasanay sa ano to. Sa arena eh. Matapos ko na ngayon. Hindi na damage ng sniper. 8k Oh, ay, masakit yung wizard. Eh, ito, na-hold na naman ako. Sige, sige, sa akin yung wizard. Yan. Okay, nag nagpapari na ako. Ah, oh, matay na pare, oh. Nagag eh, na stun yung pare. Na-stun niya, na-stun niya. Ah, ina, kasi lang, tinira yung yung sniper, binabanatan ako, ah. Sige, sige ako na. Hindi ka nagaganda. Turistan gagawin ko sa'yo. Saan? Ah, umaatake pa yan pero nag-emote pa yan. Oh. Emote pa yan. Oh. Emote pa yan. mga uh, apat na Dark Lord pa yan. Pantay. Hindi mo, kaya, kaya yan, mab- may... Baka na- sniper nila. Check yung sniper. Masakit siya. 14,000 na walang... Ano, Ay, walang... Baka nakapeli yan. Na-stun yung dalawang sniper. Yung isang di naka-blinder. Kailangan natin yan. Patay na oh. Ay, patay. Patay, lambot. Lambot lang, malambot Pare, pare, hanapin. Oo, oh, nagpapare na nga oh. Yung pare, naka-pink. Note. Oo, oh, nakadesh. Hindi na ako magpa eh. Ito, mas nasaktan sa akin, no? Oh. Ito na rin ako ah. Makamatay na to pare, oh. Pinagalaw ba ako dito eh. Hindi nga pinagalaw. Gawi, uh, LK, na. yun. Okay, oh. malayo yung par, ano nila, pare nila dyan. Ito, na, dito na sa akin. Okay, nandito, nahabol ko. lang kayo. Ah, ano pa ako? Ano yung screen? Lumalaban, lumalaban. Lumalaban. Marami, marami dito sa akin. Oh, batay na yung pari nila. Oh. Boss, no? Tara, tara. Oh. Okay na yan. Eh, dito na yan eh. Laro lang kami dun ng sniper eh. Hindi ako nakakagalaw sa sniper. Sachi sniper no? Eh, Sachi stan. Sachi stan. Babae. malambot lang yun. Oo. Oh. Hindi ka lang pagagalawin. Tara, pagbabatoy natin. Ayaw nilang gumalaw eh. <laughs> Kaya ang shell lumabas. Oo, oh, binabot mo lang. Ayun, patay na yun. Oh. Ano yun? Ba't ganun papel? Siyempre. Tara, tara. Ari na ako. At may pangin pare. Oh, pumunta sa suspend ko. Pumunta nga eh, no? Aliyo ng pare niya. Pumasok sa stom gas ko. Ah, matay na, ano? ano? Na-easy na yan. Imot-imotan na yan. Imot-imotan na yan, oh. Here, guys. Gusto